армысыздар атақты қазақ елі бүгінде бәрімізде бұл тарихи оқиға мынау қазақстан парламентінің мәжіліс депутаттарының сайлауының қарсаңында бәріміз тұрмыз мен өзі сонау қостанайдан келген ә, азаматпын ә, аты жөнім сыздық сыздықов қадыржан сәкенұлы болады енді бүгін бір шешуші сәт деп айтсам да болады өйткені осыған дейінгі болып жатқан парламент ә, депутаттары Э, мәжіліс мәслихат депутаттары э, осының бәрінің де сайлаулары қандай деңгейде әділ өткендігі туралы мен енді сіздерге оны айтпай ақ қояйын ол бәрімізге де белгілі бірақ мұндай тәртіптің құқықтың бұзушылығы басқа әлем деңгейіндегі халықаралық э, адам құқықтары мен бостандықтарын қадағалап отырған ұйымдардың назарынан тыс қалған жоқ ол олай бола беру мүмкін емес еді міне сөйтіп осы 2023 жылғы 19 наурызда болатын сайлауда сәл де болса мінекей э, үміт бір ота жанғандай болып тұр э, оны халық өзі де түсініп отыр э, міне сол себепті құрметті қазақстан елінің азаматтары осы өзіңіздің осы сіздерге артып отырған үміттерімізді өзімізге артып отырған міндеттеріңізді өздеріңіз шешу сәтте өздерің соны түсіністікпен қарап ә, өздеріңіздің ә, үміткерлеріңізді ә, сайлауыңызды мен сізден сұраймын енді өздеріңіз бақылап отырған шығарсыздар бізде міне қазақстанның дәл қазіргі уақытта шаруашылығының кез келген салаларында реформаның қажет екендігін білесіздер бізде ақсамай отырған шаруашылықтың бірде бір саласы жоқ сол себепті қазіргі күнде біз өзіміздің ел екенімізді ұлт екенімізді көрсеткіміз келсе бәріміз де өзіміз қосқан жауапкершілікпен қарайық өзіміздің үміткерлерімізді шын үміткерлерімізді таңдай білейік мен сіздерге астана қаласының нөмір екінші сайлау округінің сайлаушыларына айтатыным құрметті сайлаушылар мынау өздеріңіздегі осы үміткерлер тізімінің ішінде Э, өтен сәлімжан сағындықұлы деген кісіге э, өз дауыстарыңызды беруіңізді сұраймын өйткені мен бұл кісіні жақсы танимын және де бұл кісінің елге ұлтқа деген шын жанашырлығын өзім сездім мінекей сол себепті ертең шешуші сәтте осы ә, сәлім өтенге есіл ауданы мен иә, дауыс беруін шақырамын әсіресе мынау Э, астана қаласы нөмір екінші сайлау округінің округ орналасқан сарыарқа есіл ауданының тұрғындары ертең шешуші сәтте бәріңізді өз дауыстарыңызды ә, нақты өзіміздің үміткеріміз осы өтен сәлімге беруге шақырамын наурыздың он тоғызына алла қаласа мәжіліс сайлауы болады астана қаласы номер екі округы. есіл мен сарыарқа ауданы тұратын адамдарды сәлім өтен сәлім ол ағамызға дауыс берейік ә, дауыс берсеңдер өкінбейсіңдер ә, аға өтіп кетсе алла бұйырса иншалла қазақты қазақстанды көтереді жағдайын бәрін жасап береді айтқан енді сәлім ағаның бәрі көбісі қазақстанда таниды кім қандай кісі екенін ә, мен бұл кісіні жақсы танимын өте адал өте ақылды кісі ал аман болыңыздар иншалла оны наурыздың он тоғызына күтеміз сәлім аға дауыс берейік мен өзім аты жөнім адыширнов вагиф э, ұлтым әзірбайжан шымкенттің баласымын жетісай деген жерден осы астана қаласында тұрамын мен ал аман болыңдар қазақтарым есіл ауданы мен сарыарқа ауданының номер екінші округда алла бұйырса он тоғыз наурыздың он тоғызына күтеміз иншалла сәлім аға дауыс беріңдер қазақстанды қазақ қылады ол иншалла аяққа тұрғызады ал аман болыңдар